Salve a cabocla Jurema, filha da mata virgem, guerreira de uma flecha só. Filha da mata virgem, guerreira de uma flecha só. E, e, e, ah, do meio da mata uma flecha atirou, Jureme, Jurema. Sua flecha é certeira, Jurema, dentro desse congá. E, e, e, Filha da mata virgem, guerreira de uma flecha só. E, e, amada Virgem, uma flecha atirou. Jureme, Jurema, sua flecha é certeira, Jurema, dentro desse congá. E, e, e, a, filha da mata virgem, guerreira de uma flecha só. E, a virgem uma flecha tirou Jureme, Jurema, sua flecha é certeira, Jurema, dentro desse conga, E, e, Salve, acabou com Jurema, salve.